Eu lamento o reloxo, porque creo que este é un debate que merecía realmente unha sesión amplia e que se deixaran os ordenadores pechados e se atender a un debate tan importante que fala dunha estafa millonaria aos galegos e as galegas. Lamentablemente, dá igual, o Partido Popular se atendecida a súa política, lle dá igual o que se diga aquí, lle dá igual o que se demostre aquí, non? Polo tanto, eh, en principio anunciar o meu apoio a esta proposición non de lei e felicitar o Grupo Parlamentar da AGE polo rigor de toda eh, a fundamentación da proposición. A exposición de motivos deixa en evidencia a complicidade do Goberno do Estado da Xunta coa estafa que se está a producir aos consumidores en beneficio do oligopolio eléctrico. Pon a descuberto unha fraude no cálculo do déficit da tarifa e do precio da electricidade. Especial importancia teñen para min dentro da iniciativa de AGE os puntos 2 e 5 O punto 2 reclama a Xunta que faga uso das competencias atribuídas polo Estatuto de Autonomía na materia de electricidade para combater a fraude eléctrica e pon de manifesto o que xa temos falado en máis dunha ocasión que é o desinterés que ten o goberno galego e en concreto o señor Núñez Feijóo por gobernar. Prefire que gobernen desde Madrid ou desde Europa e simplemente obedecer. Así nos está levando a ter un goberno que realmente é un auténtico desgoberno. No punto 5 da proposición di que a Xunta estableza un procedimento de tramitación simplificada de autorizacións para produtores de pequena potencia, conforme está, ademais, no artigo 7.3 da Directiva 72 2009 da Comunidade Europea, especialmente no autoconsumo eléctrico e a xeración descentralizada. Pero temos claro creo que ao Partido Popular non vai votar a favor desta iniciativa, posto que o seu xefe, Unión Fenosa, Gas Natural e as políticas do Estado lle impiden ao Partido Popular tomar iniciativas que defendan os intereses dos consumidores e das consumidoras. Tamén as proclamas que apostan polas enerxías renovables que fai o Partido Popular vemos, como sempre, unha cousa o seu discurso e outra cousa o que despois votan e o que realmente legislan. Con lo cual o seu interés polas renovables podemos equiparalo ao seu interés por acabar coa corrupción, é dicir, pura propaganda. Facer uso das competencias exclusivas que otorga o Estatuto e aplicar a Directiva da Unión Europea para competir a situación monopolística no sector eléctrico demostran que, inda dentro dun Estatuto de Autonomía que non se quere eh, alimentar, sino que se quere todo o contrario e deixando anémico, hai posibilidades de facer políticas que favorezcan a xente do común. É preciso un novo goberno e é preciso outro presidente se queremos outras políticas, políticas máis xustas. Políticas que non supediten os intereses dos galegos e das galegas a intereses como os de gas natural fenosa ou a intereses como os de Sogama, que se dedican a esquilmar os recursos dos concellos para contaminar libremente, mentras a Xunta aplaude e se a aceptar como alternativas de creación de riqueza, de creación de emprego e de mellora do noso medio ambiente a, eh, a reciclaxe. Só os intereses do oligopolio eléctrico poden explicar que alguén se opoña a calquera dos cinco puntos desta proposición non de lei. Só o poder de gas natural sobre a xunta e sobre o presidente da mesma pode explicar que se consinta o espolio e a estafa que tan ben explicada está na proposición non de lei. O espolio dos recursos naturais por concesións hidroeléctricas otorgadas na dictadura baixo a legalidade fascista que expulsou das súas casas e terras a milleiros de familias labregas sen case indemnización e a permanente agresións aos nosos ríos, a estafa aos consumidores pequenos e grandes. E para que todo siga igual, vai facer un ano que puxeron a chamado peaxe de respaldo para facer inviable economicamente a enerxía limpa, un auténtico imposto sol para impedir que a cidadanía se poda zafar do oligopolio eléctrico que en Galiza chamase gas natural fenosa. Co Partido Popular e co señor Núñez Feijóo, non se a nosa terra e o sol somos todos de gas natural Unión Fenosa. Vou apoiar, polo tanto, esta proposición da Alternativa Galega de Esquerda e lle pido que se reclame e que, igual que fixen onte que veño facendo estos días, que a oposición reclamemos elección anticipadas, porque este goberno vai acabar co poucos beneficios que nos quedan á sociedade e ás persoas do común. Se si deixamos que sigan gobernando dous anos máis, dentro de dous anos, cando a oposición teña que asumir o goberno, vai ser imposible, vai costar moitísimo revertir estas políticas de explotación ou de ultraexplotación das clases populares. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Social.